ना अभी का सम टाइम टू टॉक और मेरे ख्याल में बातचीत अच्छी चल रही थी आपने दो बकरे खा लिए थे आपने कहा कि मैंने नहीं अब तो मैंने हजम नहीं कर लिया दो बकरे पुराने हो गए अब आप की बात करें कल का मैंने ऊंट बाय ओ बाप रे बाप मगर यार ऊंट को मारने का तरीका बड़ा बेतरतीब से मारते तो, तो, तो मैं तो सिर्फ बोटियां बनते देखती मगर जो भी है इस चक्कर में नहीं पड़ा Whatever is your belief, whatever you believe. Uh, Acha, अच्छा, I want to I want to tell you something very funny. Huh? You tell me one thing. ये फेसबुक में इस तरह के जो नाम लोग रख कर आ जाते हैं मतलब कोई अजीब सी फीलिंग नहीं आती है यानी कि अगर आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का इतना शौक है तो लोग अपनी आइडेंटिटी को को इतना मिक्सअप क्यों कर लेते हैं मतलब अजीब अजीब से नाम मतलब everybody wants to hide superficial name होता है घर पे बाबा का लाडला और प्रिंसेस और पता नहीं कौन-कौन सी होती है किसी भी बात पे मैंने मार्वेलस और पता नहीं इंटेलिजेंट जैसे कराची की हमारी <laughs> से कराची की सा वाले कराची की हम भी मिलना चाहते हैं fun. Just like myself, I do it for fun. <laughs> But no intention as such. I, I, नहीं, but I I just भी- deplore मसला- showing off. मसला- I don't मसला show off पता at क्या all. होता है द थिंग इज दैट कि अगर आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म मिला है तो आप उसको मिसयूज करते हैं यू नो उसका मोस्ट पीड़ा ऑफ द खराब टाइम करें उसको खराब करें उसको इतना रगड़े कि वो खत्म ही हो एग्जैक्टली जाए तो मतलब खैर फिर भी इनका नाम Karachi king is better than Dadar के आप लड़के वो लड़के होते हैं ना जिन्होंने Karachi king you can tell your name यार what's the big deal about it you see अब हम आपका नाम लेंगे अगर वो ईव ड्रॉपिंग जिसको कहते हैं जो आपके कॉल्स को मॉनिटर करें करते रहे हम क्या कर रहे हैं you know identity is the first gift that you got from your parents yes you know this is something unique there is no another you I think it's just a mixed kind of feeling you can not really you know pinpoint something it is uh, generally people find it something which which will serve them to have fun अच्छा करिए और वो इट्स फॉर फ्री अच्छा जो tell me what is your favourite one the mutton beef और the camel mutton mutton mutton in lamb mutton lamb yes of course mutton leg mutton lamb is lamb leg roasted one आप लोग सुन you guys don't eat lamb no You, you guys don't go for lamb. आपको ऐसा किसने कहा दुम्बा नहीं खाते दुम्बा नहीं खाते हम तो नमकीन खाते ही दुम्बे वाला चक्की के साथ क्या बात कर दी आपने अंदर एस्टिमेट कर दिया भाई नहीं नहीं नहीं बात नहीं है पता नहीं और, और दुबे सस्ते भी बहुत नो आईडिया अबाउट इट अच्छा मुझे लेकिन हम जो है ना जो खाने वाले लोग होते हैं ना हाँ। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता क्या सस्ता है बहुत जबरदस्त मगर अल्लाह जो फ्रूट है ना वो मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार उसी जमीन से निकल रहा है खुशबू डिफरेंट है उसका टेस्ट डिफरेंट है उसका कलर डिफरेंट है जी और बकरे तो मेरे ख्याल में एक गलती करते हैं हमारे बकरों को या बैल को जब काटते हैं वो बच्चों को लाके छुरी उनके हाथ में हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज चाइल्ड माइंड जो होता है बच्चे का माइंड बहुत ही इमेच्योर होता है और वो उससे कुछ और असर लेता है जब बड़े होकर उसके अंदर वो um, आज सुबह जब मैं बाहर निकली अपने बेटे को साथ लेकर जब उसकी गलियों में देखा अलाइश ने and you know my son was saying to me अम्मा ये मेरा जो है ना दिल खराब हो रहा है और मेरे दिल में आग लग गई है कि मुझे गुस्सा आ रहा है ये बकरों के साथ क्या किया और जब मुझे मेरे दिल में आग लग गई है मैं कौन सी आग लग गई है <laughs> बच्चों के